Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <laughs> Üstümüz Bahçıvan Kulübesi. Ve bakayım tulumcum şu testereyi. Ah. Ha canım. Tuh. Ha bismillah. <laughs> Gel canım güdükçüğüm. Ver elini. Hadi anam. Amma da ağırsın be domdom. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> ver elini bozum. Hadi gel ver elini bakayım. Şimdi bizi arasın dursun bakalım. <laughs> Gel lan şişko. Şaban. Ne? Aa Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Tünelde karşılaşmadık ya. Hoca Mahmut. Mahmut'u görüyordu. Ha Allah. Çocuklar! Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. <laughs>